qué corito. qué estaba haciendo ahí? Pues limpiando, doña Estela. Tulia, anoche se perdió mi abuela, ¿usted la ha visto? Ay, Virgencita de las Mercedes, no, ¿cómo así? Yo no sé nada, yo no vi nada. Amanecí como bonita, hoy, ¿cierto? No, no, no, no, no. Usted es Tulia. Es el cuñado de mi abuela. ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo así? El collar que yo les conté, que se lo puse, que la coroné. ¿Usted por qué lo tiene? Ay, muchachos, ya vi que me van a echar. Ay, qué pereza. Siempre que se pierde algo en una casa le echan la culpa a la empleada. Ah, y ahora es que la abuela. Ay, virgencita, no permitas que me echen de acá porque es que yo no tengo para dónde irme. Ay, no, yo no sé nada, yo, no sé, yo no he hecho nada. Yo, yo mejor voy a limpiar ese verdadero que ustedes me dieron allá afuera. ¿Cómo así? pereza, no, no, chao. No, no, no, yo no entiendo. Nadie sabe nada, todo el mundo se echa culpas, todo el mundo es sospechoso y nadie sabe dónde está mi abuela. Se supone que esta fiesta era para que todos pasáramos delicioso y terminó siendo un montón de crónicas de la noche. Tulia. Tulia, ¿qué pasa, niña Ángela? Tulia, Tulia, cuéntame, ¿dónde encontró ese collar? Ay, niña Ángela, pues vea, la verdad es que yo estaba organizando ese arrastre que ustedes me dejaron ayer y pues yo me lo encontré y me pareció todo acá, me lo puse, no me queda muy lindo. <laughs> Sí, le queda divino. ¿Por qué no me lleva mejor donde lo encontró? Ay, sí, claro, venga, cómo no, venga, gracias. Pues no, niña Ángela, yo salí a limpiar todo ese desorden que ustedes me dejaron y me encontré ese collarcito ahí y pues yo me lo puse y nada. Bien bonito sí se me ve, ¿para qué? Pero no, créame que yo a su abuela no la he visto. Ahí mismito me la encontré niña Ángela. ¿Y no había nada más? Mm, no, ¿Qué hay? Mami, Tulia me estaba mostrando dónde se encontró el collar. ¿Será que se fue? No, si a mi mamá no le gusta salir de la casa. ¿No ves que dice que hay un señor que la cela allá afuera? ¿La cela? <laughs> esta altura, estoy una que rinde Mami, ese no es uno de los zapatos que le dimos a la abuela ayer. Ey, ey, ey, ey, Si ¡Ah, ¿Sí vieron, les dije que era dorado. ¿Por qué no nos cuentas por qué terminaste ahí metida? ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza tengo! ¡Qué malestar! no, fui al bar, me tomé unas copas. No, no recuerdo nada. ¿Cómo llegué a la maleta del carro? ¡Espere! familia una fiesta le arreglamos, una familia diferente se juntó y entre tragos la abuela se perdió. ¿Dónde está la abuela?